Салам алейкум. Приветствую вас на канале Фан студия. А, тема по мою мину, которую я нашел для продолжения. Приехали минеры. Сейчас с ними идем на раскопки. На месте будем дальше смотреть. Merci, Samine. contre personnel. C'est pas euh, ça, ah, ça lourd, 10 kg à peu près comme ça. Oui, c'est pas une mine antipersonnelle, 10 kg c'est plus une. Ouais, c'est un peu lourd. Une antipersonnelle, elle va faire euh, entre, 100 et, 500 grammes maximum. Мина у нас пролежала три дня без надзора. Сейчас будем смотреть. Je déplacé. Je trouve par exemple à côté petit chemin. Ouais. J'ai déplacé un mètre un peu loin. Quand je trouvais, je mets sur le YouTube. je fais vidéo sur le YouTube, mais quelqu'un me disait, oui, c'est peut-être la mine. C'est la mine si vous appelez la police. Oui, oui, il faut toujours faire attention. Je, pensais si, si pas vrai mine, la euh, ça gros panique à cause de ça. Ah, je laissais. Il faut, mieux s'inquiéter et que ce soit rien plutôt que de ne pas s'inquiéter. Tac. J'ai même proposé à la police qui est venue ici, je vais vous enlever si vous voulez. <laughs> Non, non, vous touchez pas Non, non, ici. ça reste. Вчера все так волновались. 99% процентов ты сделал видео, а 1% остался. Ну вот вашими молитвами продолжение. Сегодня позвонили, приехали. Сейчас будем смотреть, что к чему. Так что, думаю, а, этот репортаж стоит подписки на мой канал. Не забывайте об этом. Вот. Так. вам ничего не стоит, а мне приятно, что канал будет развиваться. Donc je trouvais là, c'est là, oui. et je mets ici. Vous avez ah, et maintenant, C'est quel côté D'accord, bah de toute façon c'est par là, Oula. C'est Je vous demandais simplement de ne pas filmer pendant qu'on fait notre intervention. Non c'est pas une mine. C'est pas une mine Parce que je... Ah pour ce truc... Euh, oui, oui, oui, oui. oui. effectivement, si c'est la mine, c'est pas comme ça. Ça a bien la forme d'une euh, mine 42 allemande, mais elles sont légèrement plus grandes quand même. Non, ah. non, ça c'est pas... Alors après, qu'est-ce que c'est après, vu le, poids, ça fait un peu trop lourd pour une mine, ça. Ouais. Ah non. Pas une de chariot, mais une roue ça Une chariot, une. Ça a l'air Ou une poulie. Une poulie, ouais. Ah non, bah c'est pas grave, hein. C'est bien, <laughs> c'est pas mine. On est là pour ça, il hein, n'y a pas de souci, hein. ça aurait pu, hein, c'est pas, pas impossible. En revanche, euh, faites quand même attention en détectant, parce que je ne sais pas si c'est si c'est légal. Vous savez qu'il y a des... Ah, si la détection, c'est pas professionnel euh, Oui. oui, c'est pas professionnel, tout ça... Tout dépend des endroits. Puis autrement, après, bah, si jamais vous retrouvez quelque chose à peu près comme ça, ou même un, obus, parce que ça, c'est pas impossible d'en trouver, mm. ne déplacez pas. À la limite, laissez-le dans le trou dans lequel vous l'avez trouvé. Mm-hmm vous rebouchez et puis vous mettez un petit, un petit marquage, un petit bois ou une petite trace sur un, sur un arbre à côté. Hein, quelque chose d'assez discret comme vous avez fait là. Mais surtout euh, ne cherchez pas à sortir la chose et à la déplacer. Parce que les, mines, les mines anti-char, il y en avait qui étaient piégées par-dessous avec le fil à traction. c'est vrai qu'avec le temps, il y a très peu de risques qu'elle démarre, mais on ne sait jamais. si vous tirez sur une mine, que vous la déclenchez, On retrouve même pas le, caméscope, on le retrouve pas. oui, hein. oui. Euh, après, quand j'ai trouvé ce truc, euh, je lis l'information. Ça, plusieurs choses sont faites. Pour... Ah bah, il y a des accidents. Hein. Chaque année, il y a encore à peu près euh, une dizaine de personnes qui, sont tuées avec les munitions. comme on dit à chaque fois, ça a été fait pour tuer. Euh, 70 ans après, ça le fait encore très bien. <laughs> Donc faites toujours attention si vous faites de la détection, vous êtes susceptible de trouver de la, munition. Alors même si c'est rouillé, faites attention, à l'intérieur ça fonctionne toujours très bien. Ouais. Mais ce que vous avez fait, la démarche était la bonne là. Hein. Réenterrer de manière que si, quelqu'un passe à côté qu'il ne le voie pas, comme ça ça reste en sécurité, et puis ben, après on intervient. Mhm. Pour moi, qu'est-ce que vous avez déjà euh, trouvé en détection Comme ça, vous avez trouvé des, pièces des... Ah, juste commencé. Première, deuxième fois, j'ai fait et je trouve ça. <laughs> Et... vous êtes axé sur quoi plus Sur, euh, sur euh, quel genre de, de, découverte vous cherchez, vous espérez De... si monnaie, quelque chose comme ça. D'accord. Monnaie ancienne, Même je pas bien euh, connaît le détecteur, comment j'ai utilisé. Et pour ça, peut-être, j'ai trouvé cette métal. Ah bah après, le détecteur, oui, en fonction de la... Plusieurs, plusieurs positions. c'est surtout la taille, le volume, le volume puis la profondeur. оказалась не миной. Все, друзья, на этом фильм заканчивается. Если вам понравилась история, подписывайтесь на канал. Всем удачи, с вами Александр.